どうも、アメジンです。今日、えっ、ー、と、僕の専門について話したいと思います。僕の専門は日本学です。日本学って何あ、いい質問ですね。 日本学とは日本語日本の文化について研究する専門です日本学を勉強する人は、まあ、最近だんだん増えていますが多くの人はオタクです僕は全然オタクじゃありませんけどね日本学の研究者は何の仕事をするのと思う人は多分いるでしょう実は今日ね その質問を答えたいと思います卒業したらいろいろできますよ多くの人は、えー、ジェットという英語を教える会社に申し込みますそして多くの人が断られますこんな ALT の仕事がたくさんあるんですがジェットは日本政府のものですから収入は高いですよ、まあ、他のは n ントラアルティアなどです でも LT の仕事しかないわけではありません英会話の仕事も可能ですイオンとかこんな仕事なんか辛そうなんだけど収入はとってもいいらしいですそしてジェットやイントラより場所はめっちゃ良さそうです3番目のできる仕事は仕事じゃないです大学院です 大学卒業ができたら大学院に行けるようになって日本学と全然関係ない専門にすることができます言語学とかこれで別の仕事できるようになりますそして収入が増えます大学院できたら労働の仕事じゃなくて教授になれますもしアメリカの公立学校で働きたら教員免許が必要です この免許も高いですまた私立学校でも働けますアメリカでも日本でもできますそして T 層の免許が必要場合もありますから取った方がいいと思いますアメリカの政府の仕事もできますがだいたい日本語能力試験1級合格が必要ですアメリカ政府によると1級は ペラペラです、はあ、まだまだつまりあなたは日本学専門の方だったら頑張ってください僕の考え方はこうです大学院に進学して教授になることは一番いいと思いますそれしたら日本の大学に勤められるようになりますはい以上です もし日本学の方がこの動画を見ていったらぜひぜひ自分の経験をシェアしてください日本学の専門じゃない方の意見やコメントもよろしくはいバイバイ Peace guys